どうも皆さんお久しぶりでございます鈴木でございますあの最初にちょっと申し上げたいんですけども、はい、衣装忘れまして <laughs> 私服でございます、はい はいここだけちょっとはいごめんなさいで今日なんですけれども、はい、ちょっとね緊張してるんですよなんでかというと今回僕一人じゃないなんと女性でございます全然違うでしょなんででしょいつもと違うでしょ俺結構これ頑張ってんだよこれでも頑張ってるんですか今日のあのバトル会場こちらでございます100時公園から徒歩1分ですねロックハウスさん、はい、じゃラーメンの芳醇白味噌お話聞いたら、はい、あっさりしてるんだけどコクがあるみたいなカレーとか激辛とかもある幅広いですねはい それでは早速僕がコント前から熱望してたコラボでございますはい、はい、では早速お越しいただきましょう、はい、本日のお相手はこちらの方ですお願いします自己紹介をお願いします一般人のわさこです初めてこうコラボさせていただくんですけど私は何も残せないと思うんですけど よろしくお願いしますツイッターでずっと気になってたんですよ、大食いの方と近しい距離にいらっしゃるんですドラく君ですとかあとまああのガチバトルでガジさんとかそれこそもっと言うと僕の敬愛してやまないジャスさんっていう、はい、ジャスティスコナカさんとかいらっしゃるんですけどどうも結構会いたいっていう気持ちでもういろんな人と出会えてるって感じですいろんな人とのつながりのおかげなんですけどちょっと聞いていいですかなんで3人です 動画も結構顔隠してるんですよ、いやまあミステリアスの方がいいかなっていう <laughs> ちなみにこのミステリアスにねあはめられた一人でございます、 <laughs> はい、ただ、えー、今回これだけでございませんやってまいりましょうックス鈴木はい、はい、今までは猫の皮をかぶってましたがなんとわさこさんだけじゃないんですよじゃあこの人ですどうぞどうやったんです 出んの沢本 <laughs> さん自己紹介よすいませんえっ、ー、と新潟県からわざわざ4時間かけて車で来た佐野地と申しますよろしくお願いしますまず僕司会進行しません 全部この方やります正直言うと僕もカメラとかどうでもいいですよちょまさこさんとあのコラボっていう名の僕の中デートだと思ってるあの気持ち悪かったら気持ち悪く言ってくださいごめんなさいそんなことないですその上は俺が気持ち悪さでいけば大丈夫というわけで今回行きたいと思いますんで、そう土地さんいるんだからなんかしないとと激辛のメニューあるんで佐野さん佐野さんで激辛食べていただきただちょっと待って佐野さん一人で食べわけにいかないでしょやっぱデートなんだから確かにここいないじゃんいるからあそこに ほらシ。おしゃれ感がいるからイエ <laughs> スキリスいるからここはおでんで控えはしてもらって俺は楽をしてプラスあそこは激辛であの振動もうするっていうスペシャル会でございますマジのアドリブやってるんですけど大丈夫ですかいい <laughs> ですかああだすお二人のレッツーえっと <laughs> 事故だぞ事故あいや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 はいそれではここからはサノッチにまたまたしゃってますんでしっかり進行よろしくお願いしますはい無茶ぶりだな天の声は全部サノッチさんですからおじゃあ僕は頑張りますねさあまずですね皆さんもう見えてると思いますがこの黄金輝くねこの具材のまあこのチャーシュー見てくださいこれおっとどうですか味はこれやばい空数の味どうですか、これやばいやばいっすよやばいやまずねほんとこの店中にねすごいいい匂いがしてるんですよ これねすっきりしてるけどコクがあるっていうのは分かりますそうなんですよおいしいあこれねわさまさこさんおすすめってこれ言っちゃっていいんですかまさこさんおすすめのこのわかめも合うわあこれわかるわやっぱ味噌はやっぱわかめだなって思います これちょっと追いわかめ欲しいな俺 <laughs> わかりますわかりますね追いわかめ追いわかめ後ほどちょっとはいまあちょっとこのデカ盛りをね食べながらちょっと、うん僕がすごい聞きたいことがいっぱいあるのでわさこさんちょっとずつちょっと、 <laughs> はい、食べながらちょっと申し訳ないんですけどいえいえよろしくお願いしますあのー、まず YouTube やられてるじゃないですか、うんうん、YouTube やらやられるきっかけってなんですか あそのそれは本当に顔出し NG 感がやっぱすごい正直あったんで、うん、すげえ意外だったんですよ、うん、顔出しはまあちょっと NG っていうか恥ずかしいのもあるしあんまりこう人見知りなのもあるしで隠してるんですけど、まあ、きっかけはそのジャスさんなんですよにあの本当に23年出会ったのが4年前ぐらいででその頃に「あなたはやった方がいい」って言われてやっぱ その恥ずかしさとか、まあ、その踏ん切りがつかなかったのでまあもうどうしようどうしようってなったんですけど、まあ、思い切ってっていうのが今回始めたきっかけですえそのじゃあ雅子さんにとってジャスさんってどういう存在なんですかえもう神様ですよおお Me too! もともとツイッターはやってたんですけどその会いたいがために 個人的に別のツイツイッターのアカウントを作ってそこでアプローチかけてオフ会に参加したっていうのがその会う初めのきっかけでやっぱり動画ですかブログ動画見ててブログも見てたんですけど動画でその募集してたというかオフ会に、はいはい、もう連絡もせず連絡もせず飛び <laughs> 飛び込んでってでそこで初めて会って一緒にご飯食べてみたいなのがきっかけです。あのー あれなんですよあの結構かなり昔からデカ盛りのね、はい、とかをフューチャーしてやってるんですよね、うん、あとなんかあの変な場所とか変な看板とか変な場所はいちょっとあの本当本当に東京刺激クラブって名前そのままなんですよあそれがジャスさんジャスさん、いろいろやれてるんですけどえ一番見るちょっと概要欄のちょっと貼ってていただいてはいチェックしてくださいえっとどういうところに見る感じなんですか えもうトークの面白さとやっぱりねそうっすよねすごいこう声を変えてやってるのもミステリアスな感じだしやっぱ本当に話上手聞き上手で相談とかも結構寄せられててそれを聞くのも面白いしでグルメもグルメのレポも面白いし。 もうね鬼のようにポンコツなんですよ <laughs> グルメのレポがマジで <laughs> エビエビのやつ食べたらエビって言っているそれエビや豚骨 <laughs> ったら豚骨ってる豚骨ってるまんまであの食べログ見てないって言ってそうやって見た見た感じの言うこと言うんですよなんとかログでとか、あのねあの本当にこういう世界なんですけど、うん、ハマる人はとことんハマるタイプだと思うんですよ、あで特にもうあのマックスさんもわさこさんももうすごいこう惹かれたといううん、大好きですあの先ほどあの人生相談とか寄せられるって ガチなんですよねガチですガチですガチのガチの人生相談とか普通に来るけど何がすごいってそれをすげえ裁くっていうか、うまくこうなんていうんですかねアドバイスするんですよ、誰につくわけでもない偏りのない目線ででそのアドバイスを聞くとみたいな、うん、だ多分ですよ僕個人的な考えだけどあの方相当いろんな経験されてると思うんですよ人生、うんうん、そんな感じしますよねすごい経験豊富な方が こうアドバイスしてくれてるっていう感じですちなみにあの多分ドラゴくんの動画の師匠ですよねそうです、ね、そうですドラゴさんの師匠そうなんですよええマジなんですよていうかむしろちょっとドラゴくんも交えて話したいぐらいのああこれもしわさこさんこのコラボ第2回あったらドラゴくんもちょっといてほしいっ <laughs> ていうかもうジャスさん来てもねえから会いたいですよ代表の Y さんに、えー、Y さんお願いします、えー、お願いします来たがってて 東京修クラブのジャスさんとコラボしてっていう結構マジなマジな熱、うんうん、きますかじゃあまたお願いします、うん、チャーシューが分厚いですね、うん、すごいなあの相当ももっといろいろちょっとジャスさんについてちょっと僕は話したいことが <laughs> はいまあまあ今日今回はまああれですけどちょっとおいおい話した 知ったきっかけは何ですか YouTube ですね YouTube に出てなんかあの大食いとかデカ盛り調べると昔って今ほど YouTuber いなかったからデカ盛り大食いのそれこそ本当ジャスさんとか僕らとドラゴンなんですよ、ね、入りがうんうんなるほどでその見てて最初あの赤い人形がなんかサングラスが動いてるっていう謎すぎるワールドがあるんですけど、あのねなんせんだろうな なんかねラーメン二郎みたいな感じですなんか3回目ぐらいから謎にはまりだすっていうめっちゃ癖になるみたいなそうもうあそこにしかない世界があるんですよいそうですね最初はなんだこれみたいな思うんですよ結構ワールド強いですよねでもハマるともう止まんないですよその動画を見てハマりだして気づいたらもう、 <laughs> 目を皿のようにして過去の動画とかも掘り下げてでもね なんなかな何が悲しいってね回数があんまりないですよあむちゃくちゃ面白いのにじゃあ癖になるけどそこまでこうあの多くの人に刺さるものではないみたいなものではないですね僕も正直初めて伺って、うん、いやももっと伸びるはずらしい見てもうおかしくない面白い内容なんですけど、はい、ちなみに朝香さんはそのジェスさんとお会いされたのが出てた がそう4年前ぐらいですでそこからずっとこう大食いをやってらっしゃるうん大食いをやってらっしゃるおがあ私がですか私はそうですねその頃ぐらいからこういろいろ食べるようになったかなって感じですこの六ハウスさんとこうよくあの、食べに来られる うまいね持っていき方がね <laughs> あのずっとジェスさんの話するからうつうつうつしての感じだねジャスさんジャスさんあ俺ずっとジェスさん <laughs> ジャですジャジャスさん失礼しますロッカーさんとのあの関係というかすごはできてやっぱこう地元なのでその新しいお店ができたってなって行ってで美味しくて、まあ、弟がいるんですけど、はい、弟も連れてきたりしてじゃあ僕家族ぐるみで まあ、そうですね言っちゃっていいんですか地元ってあうんまあこの辺はよく動画もよく出してるんであまあ確かに確かにぶっちゃけそうですよねバレてると思いますあよかったよかったロクハウスだとずっとずっとてかこういう大盛りデカ盛りのメニューっていうのは前かやってらっしゃるんですかいや自分が店出した時はやりたかったあなるほどデカ盛りをやりたくてはいはい、えー、ちょこっと僕二郎とかでも あ、そうなんですか。ご主人、二郎系のバイトさんだしたええー。でも、二郎系の一般やですけど、そこでもちょっとバイトさせてもらって、うんうん、で、こういう若者っていうのをやりたかったんですはいはいはい。そしたら、わざわざ。見つけちゃいました。あ、なるほど、じゃあ、わさこさん。 おじさん <laughs> すごいあまさこさんがきっかけでこういうデカ盛りのメニューを、まあ、やられるようにというかメガジャンプはいつでもあるんですかメガジャンプはいつでもありますでもあっちのギギガのやつはちょっといろいろで 予約してすれば食べれるので、はい、まさこさんが食べてらっしゃるものはまあいつでもそうですただあのマックさんが食べてらっしゃるものに関しては、まあ、事前予約をして予約する人いますまずいないこれを見てチャレンジされる方がいるかもしれないから食べ応えすごいですよあのねマジで超うまいっす、ニンニクも合うしあそう今ニンニク入れてらしゃいました合いますねうまいっすチャーシューもやばいっすね美味しいんですよやばい 紅生姜も合います紅生姜紅生姜ありますありますここに入れよういいですか入れてあすいません本当だ紅生姜がちょっといただきます口しですいすいませんわかめさっきあのマックさんわかめわかめしたったじゃわかめとラーメン僕全然イメージですからあなた一回食べた方がいいかもしれない。 <laughs> 殺し屋なんてね人生損してます <laughs> これ味噌の感じに合うんですよ、うんうん、これスープとかも追いできるんですかやりますよおお小高さんもしあれだったらスープあでも全然大丈夫ですか美味しいですまあちょっとあのぶつ取りだなんだってちょっとねあれでちょっとスープかなり吸っちゃってそうですよね本当ちょっともうごめんなさい本当にいや全然もう逆に濃厚なまぜそばみたいになってこれはこれで大好きです 何を何ちょっとデートしてんだよデートですあデートはい、しかもあの、はい、司会進行はさん佐ちさんでお願いしますって言ったけど話始めるからもうどう入っていいかわかんないみたいな俺,、ね、俺いつ言おうかと思ったんだけどで佐野さんですって振ってからあのぶった切り方ねそういやだから途中で一回つないでその後ちょっとちさに振ろうかなって僕考えてたすじゃあ笑ってきたからねじゃあもうあの激辛どうすか あ、Y さんとのおじさんにあ、ぜひぜひ食べきれるんですか大丈夫なんですか僕ちょっと後で食べるんで先に二人でちょっと力やっていただいてちょっとフェードインしていただいてちょっとあのわさこさんちょっともちょっとお話絡めながらねしましょうねこれねはい、はい、じゃちょっと視聴者の方分かりづらいかもしれないですけどちょっと侍の裏企画ということであのー、佐野地さんと牛丼おさん佐野地さんとえっと、侍イティング代表の小林さんで激辛対決を恥でちらっとやるというなんかよくわかんないです企画ちょっとじゃあ ご主人ちょっとはいよろしくお願いいたします、はい、僕開けます殺しで作ってください僕は全力で手をこう肩の力を抜くために、はい、無理やり召喚しましたまあもちろんそちらでさせるという普通にちょっとデカ盛りデートなんで今日は本当すいませんちょっとプライベートなの音してませんごめんなさい本当うまいですね美味しいんですよ これ火の打ちどころないかも、うん、醤油も食べたことなかった醤油もありますでもやっぱり味噌の方がいいですかねつけ麺よりも醤油よりも、うん、カレーよりもカレーもカレーはカレーで結構ちょっと辛くてスパイシーな感じでもう全然別物なんですよおそうなんですか、はい、なのでそれはそれでいいと思いますでもやっぱこの白味噌っていうのが珍しいのもそうだし麹っていうのも珍しいと思います 確かにそうですね、確かにこれめっちゃうまくないですか優しい甘さだからちょっとピリッとしたぐらいの甘辛がいいですよねもうプロっすね <laughs> いやそんなことないですよマジで全然全然そんな本物のプロに言われたら困ります僕量いっぱい食べるだけしかできないですからいやいやいやプロじゃないですか もう共通なんだなジャスさんファンっていうのは <laughs> いや惹かれる何かがありますよねそうですね本当に本当癖な YouTube 上げる前はやっぱニコニコ動画でやられてたんですけどジャスさんあそうなんですか、はい、だから私そこからずっと見ててそこからまあいろいろあって YouTube にも上げたりしてる感じです あそういう感じなんだまだまだですね勉強してください <laughs> 教えてくださいいやすごい教えられるものじゃないですけど純粋に勉強になるめめっちゃうまい今大丈夫ですちょうどいい 登場白味噌ってなんかこってりなんですかあっさりなんですかこっさりでしょこっさりですこっさりですこっさりなぜこっさりわかんない食べてないのにまあ俺も食べたことあるああなるほどあワイさんは食べたことないこれはこっさりだと思います、結構本当にうまいあのマックスさんもあさこさんもいろいろなんか調味料調味料つけてますけど結構いろいろあります味変の種類が 家系ラーメン以上にいっぱいあって、今僕にんにくと辛味噌なのかなこれはにんにくと辛味噌っぽいの入れてるんですけどもう恐ろしいまでにうまいっすちなみに和佐子さんのおすすめのトッピングとかありますトッピングですか、はい、トッピングだとうんわかめとメンマわかめとメンマですかね、味玉も本当になんか飲めます飲めます <laughs> 柔らかすぎて飲めます大食い発言ね大食い発言一般ピープル飲めるかなあ飲めます飲めますほらすごいトロトロだ飲めるんですよねやばいでしょワンちゃんトロトロっすねこれ君だけ卵かけご飯の君だよ <laughs> うわうまい 美味しいですよ本当に激辛できましたこちらで、ね、裏企画が裏企画の激辛味ソーラーです大丈夫味噌ラーメンおお食べれちゃうんですよね優しさで、はい、まあ奥の 柄の悪い2人が今から激辛するということですが、ね、辛さっていうこれ辛さは2倍です2倍2倍なるほどなるほどであのタイの唐辛子がきますからねこれこれかじるとこういいここれわざわざタイまで行ってもらいに行ってるしああそれやばそうっすねいや本当のタイのやつだからああそれやばいかもしれないですねじゃあ鈴木さん先に行ってみますね行ってらっしゃい行きます <laughs> 先に行きますいただきます 2倍っすよね2倍まあ言うても2倍っすから <laughs> ちのリアクションなのかわかんねえんだよな先に言っておきますけど僕は吸う勇気がないですえー、なそう吸えないと思います絶対ちょっと軒さん今なんか訴えたそうな顔一口目飲んだ時にカーッくるじゃないですか急にここにガーッてくる痛いまだまだ早いでょよいやでも半分で少ないですから。 うまいうん確かに5人前誰もが予想しなかった展開雅 <laughs> 子さんが一番最初食べ終わってままさかのここから司会をやってくれるんでしょうかおっと <laughs> 急な無茶ぶりあのね雅子さんの僕の萌えポイントの一つ、はい、萌え声です声何ですかどす黒い声ですけどでもあの、まあ、 <laughs> その飾ってないというかたまらんちょっとわざわざ めちゃくちゃ急な一切なかった話ではございますゲストに司会を振るという大変申し訳ございませんちょっとあのー今、まあ、マックスさんもそうですけどちょっと後ろであの柄の悪い2人が激辛を黙々と食べてるすごいカオスなになって挟まれてますお手数ですけど MC をね MC ですか何も喋ることがないですけどちなみにわさこさんはあの激辛メニューっていうのはチャレンジはもうなさいやしたことないです辛いのはちょっと苦手なのであそうなんです 怖くてチャレンジしたことないですじゃああの普段普段というかまあこう動画に出されてる時はまあチャレンジメニューとかまあ大盛りデカ盛りまあそうですね普通の大盛りかデカ盛りみたいなのが多いですね結構辛いのはあんまり得意 <laughs> ちょっと苦手です。まあ、ちゃん。何見せてんねなんさ。 <laughs> <laughs> まあ、いつも侍こんな感じだね。でも、結構、 辛そうな感じですねでもあのサマスタの食べ方がやっぱりファイターさんの食べ方なんですよねすすらずガーンその綺麗にで Y さんもあの Y さんはファイターさんではないんですけど、うん、あのすごい大食いのファンで、ね、いろいろいろんな動画見られてる方なんでやっぱ上手ですよね上手ですね手が痛い <laughs> 痛いですよね <laughs> あでも匂いがしますね結構刺激ですね 辛いのはお得意ですか僕あのここ23か月で大覚醒を引き起こしましてもう D クラスだったんですけど今 S クラスだと思います多分飛び抜けてレベルアップしましたねでも本当にぶっちゃけ自信がありますよ本当ですか激辛というものに対して、以前見た時はその激辛のあるミセイさんはいはいはいはいはい、あのおしんちゃんとやったやつああ、うん そこで食べてましたよねでも見てました花子さんに見てもらったんですよね、しいどうもうちょっとどうリアクションしよう <laughs> 素で嬉しそうなんだ素照れてるんですよね今日ちょっと複雑ですねでも本当に激辛はいけるんですよ今結構変わるんですけど、いける時といける時があるんですけど、 <laughs> それはあります今は全然いける、あのはい、はい、わざわざあの <laughs> 休みの日何やって何聞いとや <laughs> 休みの日は答えるんや <laughs> 休みの日はだいたい寝てるかゲームをするか最近行ってないけど映画見たりとかもう本当に普通の普通のことですえどどんな映画映画はあホラー以外はいろいろ見ます気になったタイトルと作品とかあと予告であこれは面白そうって思って ったのを見に行く感じですねえあのー、僕みたいなタイプどうですか遠慮するといくな多分ね我慢できない手前手前で2人が緩い顔してる中で奥ですげえ戦いやってんだから <laughs> たまに処理下げてあげて言っても佐野さんもおるからなああの Y さんの表情はガチだな、うん、 <laughs> これ確認したいですスープは いやまあわさこさん飲みましたけど飲みましですよねですよねなるほどな <laughs> 乙女になっちゃったちなみにこのご主人この激辛のラーメンっていうのはもう普通のメニューとして存在する普通のメニューとして存在して2倍3倍とかあるありますけど、今回は2倍2倍、え、この上もあるんですかはいこの上もあるんですかそう、昨日ね、7倍っていうのはぁえ女性で7倍はぁすごいこれが記録ですね 一般の方ですか一般の女性ですねうわじゃあもう俺8倍いかないと対抗心出しちゃった最高心ちなみに今までの最高記録っていうのがその女性です7倍ですねこれ倍になると、はい、何がしね何が増えるんですかあの唐辛子です唐辛子、スープがドロドロになったりとかではなくドロドロにはやっぱなってきちゃうので でその昨日の女性はその前は6倍食ったんですよおおだからちょっとどんどん上げてってえー、じゃあ昨日は7倍で今度来たら8倍お願いします、うん、えー、じゃあ8じゃ負けちゃいますよ順位こう順位こうあの対抗心すげえ出すこれ和ちゃんが言うな頑張る <laughs> その方スープ飲まれたんですかスープ半分まで少し飲ましてもいい、ねうんうん、でも半分までいかれたんですね僕あまりこうそこまでフードファイトに詳しくはないんですけどその激辛って のラーメン、うん、スープが結構強敵だったりするから辛いと思いますよやっぱりちなみに辛いと苦いどっちですか今まだ辛いですああじゃあ今までのタイプとはちょっと違います、うん、なんかその視聴者の方はちょっと分からないかと思いましたけど辛さにはなんかレベルがあるらしくて辛いから痛いになって痛いの先に苦いがあるらしい苦いか苦いはまだどうだろう店さんのチンギネスは苦いああ もうガチガチじゃないですかガチですねああそうですそうですスコビル辛さの単位があるらしくて、前回山椒系だったじゃないですか、うんうまたちょっとジャンル違いますねこれ、唐辛子タイタイの唐辛子なんですもんねタイあの1本のやつはそのタイの唐辛子であとはあの、えっと、全部で 6, 種六種類の唐辛子6種類、ね、 だけどね本当にうまみもちゃんとあるから、食べやすいは食べやすい、まあ、ちょっとこう目にすごのタイともティッシュ止まんねえないやでもね食べれてるっていうことはねことなんですよなるほどやっぱりまあ話したら9いくけどね <laughs> 俺絶対10いくからな俺和佐子さんに約束したんだ10 15 15オークションじゃねえかオークションじゃねえかちなみにいくつまでできるんですか いやいつでもやりますよあのそのぐらいスープがねドロドロになっていっちゃうから、ね、うん、混ぜそばみたいになりそうですねまあ、某激辛ラーメン屋さんもそうなってますからね、はい、何倍といけば、はい、しょうがないんだと思います、あれ南極じゃない方ねはい <laughs> 南極じゃない方 <laughs> 北の方ねそれすごい話しまですまさこさんが今後こう挑戦していきたいことだった 今やってらっしゃることとかで、えー、挑戦していきたいこと、まあうん、それで言ったら激辛は食べれるようになってみたいのはありますけどすぐお腹壊すんですよ <laughs> でもあれですかバカさん今ので激辛デートできるじゃなわざこさんさえよろしければ僕わざこさんに無茶ぶりできない私すぐダウンすると思いますよでも最後残ったの僕は食べしかない <laughs> すげえ頼もしいカメラすげえカメラ目線ちなみに過去食べたデカ盛りで印象的だったデカ盛りとかあります印象的だった印象的だったのかそもそもその辛いの以外で苦手とかってあるんですか 食べ物食材で言えばいろいろ結構苦手なものあってなんか来たい来たい来たいなんかまあきゅうりきゅうりめっちゃピかきゅうりとかなんかちょっと青臭い野菜青臭い野菜言うんですか野菜ダメですかあでも野菜は食べれますけどきゅうりもそうだしあとはパクチーとかあ香草、うん、香りが強いのとかセロリとか は苦手です逆にじゃあ好きなものはあご飯と魚ですね <laughs> 僕ね、はい、わさわさのツイッターを結構かけてるんですけど、はいはい、あなんか白子さばいたりしてませんかあ白子とかなんか珍味とかは結構買ってきて家で下処理したりして食べるっていうのは自分ご自身でやられるんですよすげえ白子って相当特殊じゃないですか 鍵やんかって思いましたれ <laughs> いやもう足元にも及ばないですけど別にあの Y さんも佐野さんこっちでめちゃくちゃゆるい会話してる中ですごいしんどそうな顔されてらっしゃるんですけど、はい、向いてる唐辛子がいっぱいあるんですけど、はい、喉に張り付くんですよなるほどあでそこでピリピリピリみたいなでも結構お二人ともかなり減ってきましたね具は全部おおあと唐辛子2本だけ残して目がうつろですけど大丈夫ですかこれでも あそこにっあそこの人何食べてないそうあのこの人ね激辛苦手なんですよね人参人参あ人参見た目人参あ人参一本食べてみる人参一本食べてみないそれいわゆるラスボス可愛いですよね可愛いですよねわさこさん可愛いわさこさん可愛いの食べた方がいいと思いますしかもこれアンスタイルですか <laughs> いいですかごめちょっとあのカメラあれあ全然 髪切るかと思ったあいっちゃった鼻が鼻が動いてるちょっと後悔してるねこれね食べたこと後悔してるねほらだってのっちゃんのリアクションがもうガチなのこいつマジでいっちゃう髪切るのかと思ったら全部いったの <laughs> ああなるほど俺俺 <laughs> 一言言っていいですか苦いあ苦いうん かもうご主人お水いただいていいですかこれじゃこれじゃこれじゃ行き過ぎだってあなんか全部なんかなああ、やばいこれで今これで水飲んでさらに痛くなるんですよああ水はベロが敏感になるから本当だよレモンがいいって聞きますよ辛いものってなんか酸っぱいとなんか中和されるらしいですへえそれもっと早く言ってます <laughs> レモンポッカレモン飲んだ方がいいと思いますお酢じゃないあ、お酢飲んだ方がいいかもああ、なるほどなるほど、ね、やべ、これやばいよねタイからタイって書くあの全部がや痛い全部痛いやばそう苦いのは多分本物の証拠ですこれ2倍ですもんねそうですうわ、これな、ん、なんていう唐辛子なの 謎の唐辛子わかんないですけでも高級レストランから譲ってもらったへえタイのすごいすごいことになってるなんか火を吹いてる絵がこう見えそうな尻尾いいや暑いよ多分良い子は真似しないでしょうね良い子は真似しないでください あスーパーがやばい鈴木さんも終盤ですかラーメンはうん確かにお腹いっぱいになってきましたねちょっとお腹いっぱいなんですかだいぶはいあと一人前ぐらいですかあといや三人前ぐらい残ってる <laughs> 結構量ありましたこれは レモン買ってきレモン買ってきましょうかレモン買って意外でこれ食べれたらすごいですね二人ともいやもうもう今プースーまで飲み切ろうと思って頑張ってんだからおおすごいすごいいやこれあの <laughs> 喋れない喋れない 時あの佐野さんの Y さんもすごい涼しい顔だれたんですけどすごいっすよこれすごいっすよやっぱ物食べるよりスープの方が辛いでしょスープいや物の方が辛いかもしれないやっぱりいけないよすごすごいすご唐辛子を食べるとやっぱすごい、あでもちょっと復活してきてる今一生懸命別のこと考えます口元に集中すると爆発しますね 今度あのちょっとあのアウトレット行って佐野ちスニーカーを買うやりません <laughs> スニーカー欲しいスニーカーを買うでも今も十分おしゃれなあざスニーカーです、ね、僕も買い物するんでその時ちゃんと今チェックで佐野さんが時計時計あ、オッケーオッケーですねマジで俺も時計欲しくて時計俺あのー、ウブロの、うん えっとなんだっけなめちゃくちゃ有名な高いブランドじゃないですかウニコああウニコウニコブラックマジックってかあかっこいいですよねあれがマジで欲しくて <laughs> で中古だと百五六十ぐらいなんですよあ中古二百三十ぐらいですよねはいし死んでそれもすごい欲しいんですよね俺第二弾来てしゃべる <laughs> せっかくなんであの何か欲しいものちょっとカメラの前で皆様に クリスマスプレゼント僕は、うん、ウブロです、はい、ガチガチガチじゃないガチです私は猫グッズですねうわかわいい集めてますは僕はもうこれですちょっとチラチラとああ <laughs> ポリちゃん何してんの 食べようとしてますよねなんか鬼のように口が臭い人みたいになってるああんたあんた換気の前いでみたいな <laughs> 口開けて鬼のように口が臭い人みたいな熱をなんか逃がそうとしてる餃子食べ過ぎたなんか亭主みたいな第2波でも汗汗出てこないね、うん、確かにえ Y さんちなみに一番欲しいものなんですか その人の聞いてみたいです、ね、お金を抜きにして純粋に欲しいもの物欲ないんですよねおおなんだろう本当にないかもしれないですね時間それかっこいいこと言っちゃう <laughs> 時間欲しいっす、ね、かっこいいです、ね、時間は普通に欲しいですけど、物欲なんもないんですよね自分がもう一人欲しいみたいな感じですか、まあ、それはめちゃくちゃ <laughs> あそこでめっちゃ金がって彼がってる人のやつを普通に食べて普通に喋ってるんですけど <laughs> あれあれあれ えちなみにご主人今一番欲しいものなんですかいや欲しいやっぱ時計欲しいお、えー、何の時計ですかいややっぱウール欲しいんですおお違うしょっちゅう YouTube で見てますあ俺と一緒だ、うん、かっこいいかっこいいですよねスケルトンですとかねあかっこいいですねかっこいい最近腕時計に検索始めたんですおしゃれでいいですよね本当ですか本当ですか <laughs> 本当です目がマジだって目がマジだったんですよ正直言っていい 俺タイプなんだよね <laughs> わざわざのことそリアクション取りづらい子が出てごめんなさい分 <laughs> かりきってると思いますけどあこれやばいっすわ誰が来るでしょこれもこれでやばいです俺さっきから全然しゃべらないよマジでこれはやばいこれねネタじゃないロースは食べてないっすよね食べてないっすよ食べないと完食にならないっすよいやあこれマジで いやー見なかったですよえー、え怖いあ食べてる7杯7杯これ7杯入れますだ食べた 2, 2倍で2本だね食べた方ほんとすごい、残す方もいるけどね食べる人もいます、ううん、過去のカレーと何やりましたっけ店と店さんとカレーとあと中華街の四川とどどれが一番強いですか一番痛い痛いあ、えー、マジでめちゃくちゃ痛い痛い 辛い <coughs> やばいやばいあー怖いやばいエキス出てきてるエキス出てきてるこれはこの激辛挑戦というか激辛が好きな方とかチャレンジ考えてらっしゃる方にはすごいあいいハードルな、うんうん、だからそのためにわざわざタイマーにいやすごいこの辛さの音でっいあの体感しましたけど ちょっとあの食べ方考えないといかかもしれないちょっと食べましたよ全部 <laughs> ごちそうさまでしたすごいすごいですあのっちさんがもうリアクション取れてないですね、うん、これガチですねこれやいですねこれエキスうん、うん、そんなにやばいんだ撃たれたみたいな、うん、全然引かない水飲んでいいのかなこれ ずっと口の中に水入れてないと耐えられないやけどしてるみたいな感じですよあじゃあ俺の時のあの新ンギネスと一緒だ常に口の中にアイス入れてないともう無理口ですって鼻で息してたよねああ息が辛いって感じですよね吸って冷ましてでもジュくんですもんねジュ行かないよ表情変わったよいやあれ行くわけないよなあれ今日デートだもん辛く <laughs> どうすんのこの後もあんだからさ あでも10いってくれるって言ってたんだなっていうのは覚えてるんですけど絶対行きます余裕で行きますマスターそろそろ10の手配お願いします唐辛子みたいな頭仕上がってよ行く決まったんだろ車はそうですよ僕のこの赤色はね唐辛子の赤ですから燃える男ですよ燃える男俺ちょっと前までマックスの日見ると 菅原さんにしか見れなくて超似てるんだよ菅原さん最近っていうか、まあ、赤がめっちゃ似てて <laughs> 髪も短いですもんね確かにこの前の大食い王のロケはあの髪赤い人は4人いたから <laughs> 俺と山本さんとアンジェラさんと菅原さんすごい奇抜 <laughs> そのうちみんな赤髪になってるかもしれない これ多分わわざわざこれガチですね多分周りのリアクションがねちょっとねあのリアクション用のリアクションではないですこれは、あの Y さんの目見て思いましたあれはガチだだってあそこから離れないもんウォーターのところから、そう考えるとあの一本を一口でいったゴリちゃんはやばいってことだいいきなりチャンピオンだそこそこは肯定するんだそこそこは肯定するんだ喋れないです そんな辛いの食べたことないこれがリアクション取れない素人の限界ですおさこさん次の回何食べたいですか次 <laughs> 早速ですかはいなんか何でも好きなの言ってくださいあでも確かにいや逆にお好きなものを食べたいです私は君がいれば何だっていいよ <laughs> すみませんマジで苦情はゴリちゃんが苦情はあのコメント欄にゴリちゃんで好きな食べ物は何ですか好きな食べ物は 最初食べでしょ刺身好きですなんか合わせましたあ、あ、ま、マジマジで本当本当純粋に、魚、お魚というかお刺身美味しいですよねえ、あのー、さん遠征ってありですかあ、全然ありですかはいど、ど、 <laughs> 輝いてる顔が輝いてる目が怖い、目が怖いちょっとお魚の美味しいとこ行きませんかあ、いいですね北陸あたり でいいでしょそうそれこそそれこそここにのちさんがいるからあ案内してくださいあもうぜひわ頼もしい言い方デートできる <laughs> やつなんだよな方デートできる <laughs> えあの上越ってな何月頃まで雪やばいですかまあ、にまあ、3月になってくれば落ちてくるサビの苦手ですかちょちょちょちょっと暖かくなった頃春春春、はあ、え春の美味しいお魚なんですか春 春は何ですかねあれじゃないですかアジとかアジ知らないですけどでもいいですねアジ新潟県民だからぜひ魚に詳しいあんまり詳しくない別に理由はないんですけど辛すぎて立ってるんですよ俺もそうまあ理由はないんですけどなんでなんで座らないかっていういや前さん俺めっちゃ気持ち悪かめっちゃ気持ち悪いじっとしてられない感じですよねきっとガチだ こうおしゃれな店が前やったこう落ち着いた店内から全く想像できない、うん、えぐいもの出てきてなんであのそう美味しい味噌ラーメン塩塩ラーメン塩味噌ラーメン、白白白味噌ラーメン白味噌ラーメン食べてみたいなっていう方はもちろんですけど激辛に挑戦してみたいなっていう方にもさあ、うん、マックスが麺終わりますよ MC 復活あとちょっとですねあとスープ、はい、あんな感じの言うてくんだこの人は <laughs> いやもう ちょっとあのお腹いっぱいかななんて思ったんですけど10倍食べるってなったらなんか逆にマジで食べます食べます食べます当たりじゃないですか、大丈夫いきますいきます個人的に別で時間があ時間ないの僕決決まってあなるほどなるほどでもあのせっかくあのご主人もここまでやっていただいてそのわさ坂さんにもかなり前向きにご検討いただいたんでもしあの 皆さんのご予定がよろしかったら3段目なんかデート企画って感じで <laughs> デート企画なんだけどめちゃくちゃ激辛に挑戦するみたいなっていう動画とかでも大丈夫ですかちょっと僕のすごい申し訳ないですけどせっかくなんで、とりあえずごちそうさまです <laughs> せっかくなんで、はい、わさこさんもこうやってせっかく嫌じゃなかったら あの今度激辛をこの男たちが食べるのであのちょっと司会進行をねマジでなんでかってちょっと僕声が聞きたいんですよねなんかわかりますわかるじゃんすっごいいい声しませんいやいやなんかもう変声機持ってきます変声機持ってきます変声機はで和歌子さんも何かを食べつつ僕らは激辛ありきの感じで、でもあのろろろろろろろろろ 天休日あったら六カさんも一緒にね一緒に全然関係ないのに巻き込まれてるっていうなんかそんなのもありなんじゃないかなですね個人的には思っております初の激辛チャンそうですねすおケーキがおケーキいただいたんですよそうあの今回僕はご主人の計らいにより、はい、なんとイブということ はい今撮影イブなんですよあーいいんですかおなんだこれなんだこれかわいいかわいいちょっと甘いの今食いたいですよねめちゃくちゃ食べたいです全部可愛いですね、あいやいやいや全然六人いるからちょうどじゃんあそうだね主人も主人もやれてじゃあこの中で一気にこの 唐辛子唐辛子刺しちゃいます <laughs> あのクッキー系はティッシュのお皿でいきますパサパサ好きなやつあはいよかったあの一つちょうどあるんだであはいまさこちゃん選んだ後はガチのじゃんけん始めるんであどとご主人選んだ後はもうそうだよまさこさん何いきますかえそれは私もじゃんけんチャレンジしたいです侍はレディーファーストの選手 <laughs> のレディーファースレディーがじゃんけんしたいって言ってるじゃあ行きましょうやったえご主人ご主人ご主人ご主人いやじゃあ僕もじゃんけん俺ご主人次の動画はワンチャンあるんじゃないか俺演者として演者としてお願いいただいたスイーツをかけてはいニロじゃんけんですねはい最初はグーじゃあわさこさんわさこさんもご主人もじゃんけんでいいってことなのでここからじゃんけんやりたいと思いますんで ろしくお願いしますじゃあいきます最初はグーじゃんけんぽいあいこでしょいあいこでしょいあいこでしょいあいこでしょいあいこでしょいあいこでしょいあいこでしょいあいこでしょいあいこでしょいあいこでしょいあいこでしょいわっしょいわっしょいわっしょい違い違う違う違うリズムに乗っちゃってる改めまして最初はグーじゃんけんぽいおーイ じゃあ勝ち組から先に勝ち組から先にじゃあどうぞじゃあどうぞ最初グーじゃんけんぽいはいこうでしょうはい3番最初はグーじゃんけんぽいはいこうでしょはいこうでしょはいこうでしょちょっといいねくれリーバーストにもなるっていうね一二三で逆こやでどうしようじゃあちょっと手 よいしょはいじゃあ私はじゃあこれをいただきますあれ狙ってなんですかなな何気にすごい楽しいんですけど <laughs> クリスマスパーティーしてみたいな気分はい主人公行くんだあ主人公行くんだ髪の毛の色して、取られたじゃあ僕これで。 ああやっぱり赤入ってるけどちゃんだな <laughs> どうぞシャレないやじゃあ絶対そっちだろうって僕と思うんですよね俺はこれが限界でいや、好きな方いてください。じゃあ、家行きます。家行いいですか、スノーマン。スノーマン、どうぞ。可愛いですね。はい、ありがとうございます。ご主人、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。いただきます。どうなってんだろう。いただきます。 ますまさかの今日一の盛り上がりがケーキのじゃんけんっていうめちゃくちゃうめ目に幸せなんだよね、それがすごい幸せ。激辛食べたらこのスイーツは最高ですね。すみません、取れないんですけど、このあのなんか気合い入った薄皮は取れないんですよ、周りの。カメラの画角ガリやるのやめてもらって。あ、すみません、はい。 どうですかまだ食べてないあ、溶けたやつうん、抹茶のやつですね真ん中フルーツ入ってて美味しいんですかね、これ、うん、一口なんだうん、うん、これは中にいちごのチョコが入ってるそれよりも頭頂部なんかすごいね なんか毛が生えてる気がする生えてない生えてない気のせい気のせい気のせいいやあれだからあのイエス・キリストはあのおけけの神様だからあ確かにおけけの神様美味しいマジうまいなサムライティングやっておりますあなたもよかったらサムライティングに来てみないかどういう会だ <laughs> 何をどう食うのかわからんそして来たあなたがまた人を紹介してくれるこれが マルチ商法であんま良くない感じあんま良くない感じごちそうさましましょう、はい、皆さんせーのごちそうさまでしたありがとうございますご主人ありがとうございます。ございました。本当美味しゃないです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。このメンツでの第二回に交互期待。